desde os meus 12 anos que comecei ao pé dos meus avós, da minha avó e da minha mãe. Uh, só que, na altura, só se faziam calços duas vezes por ano. Era para a Páscoa, para a festa. A festa é, é em maio, à Santa Bárbara. Fazíamos uh, os calços e fazíamos pouquinhos, não era? Aí uns 20, 10, 10, 12, 15, 20. Olha, um bom, um bom calço à antiga deve ser ovos, farinha, azeite e aguardente. Para mim, o bom calço só deve ter isso e a essência da laranja, como viram, está na infusão. Sei porque tem esta forma, porque isto foi uma brincadeira, porque antigamente eram os carros dos bois, não é? os carros iam para as ladeiras, para a ladeira, e, e às vezes eh, os bois deixavam ir o carro para trás. E então, na brincadeira, as pessoas, os trabalhadores, diziam, olha, se tivéssemos cá um daqueles calços, um calço, punhamos lá o carro, porque puxavam eles com o ombro e se tivessem comido o calço tinham mais força. <laughs> com queijo, muito. Gosto muito de caldo com queijo. E depois fazer licor e beber licor. Fazer um licor fraquinho, da tilha, e para ele ficar mais coradinho, umas cascas daquelas que fazem barulho, das cebolas. <laughs> Por lá umas cascas fica todo loirinho. E então põe-se é, três copinhos de chá e um de aguardente Pois aquilo, e açúcar, ai caramba, não me lembrava do açúcar. <laughs>